Muy buenas amigos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, vuestro canal de tecnología, de videojuegos y de entretenimiento. Estamos en Far Cry 6. Pero no se equivoquen, vamos a meternos en la caída, en el ocazo de Joseph. preparó a sus discípulos para el fin y falló. Tras el desastre se ocultó bajo la tierra, torturado por su fe y por su nombre. El padre Joseph Sid Joseph. Joseph. Joseph, my child. Una, voz está hablando. Ahí. Lord. Bueno, hay que levantarse. Tell me where am I. Bien, e, esto parece la Estamos en Hogwarts Legacy. <laughs> Wash. bueno, puede decir, que estamos este, pues, la parte trasera, en donde se vende la mandanguita ahí en Hogwarts. Ahora no, entonces, el John vamos a coger. Everything you touch gets poisoned. You hurt everyone you claim to love. You promised to save us. You knew what was coming, and you saved the only person who mattered. You. Buscaremos la cura, pero no me toques. No! I can fix this! No puedo arreglar el colapso de Joseph You lied to me. Bien, bueno, vamos a comenzar. Vamos a tener no, que tener un pequeño tutorial. I showed you the path to survival. You are alive. That is all that matters. I did everything you asked and it poisoned the world. Everyone I loved is dead because of you. You are so weak, so full of doubt. Seek the mirror. Reflect. Abre para comprar. Abre. puedo elegir el primero. Now embrace my generosity. Tenemos hasta diferentes become of curar. arma. Una de pistola. Vaya hombre. find more. You can explore your mind, collect the pieces of my cross and remember what I did for you. Then I will let you leave this place. I will forge my own path. Find my own redemption. Without you! Como si estuviéramos en Montana. Ahí con de los, los, los campos de, de gozo. está aplicando un poco aquí no pero creo que hay que darle a la B hay que darle a la B y mantenerlo pueda creo que lo he visto antes. Parece... A ver. Pues, parece que hay una boda. <laughs> Venga, vámonos para, para el centro de la boda. en, los videojuegos la gente tiene una tendencia a escribir cartas y ir dejándolas por ahí, anotaciones. Hola, soy Karen, he muerto, pero solamente quiere decir que el mundo es bonito igual. te quedas como... Se murió y... Intentó dejar un mensaje y vaya mierda de mensaje. Escribe un poema. En estos últimos días de mi agonía, donde la flor del lirio azul florece a tres palmos de tierra, mi esqueleto a un pútrido busca la revancha para poder levantarse una y otra vez. Eso quedaría bonito en una carta de estas que dejan por ahí, pero no, ellos ponen ahí. Me estoy metiendo demasiado en, la, parte del gozo. ¡Ah! are beyond salvation. My followers, of course they would attack me. Look at what I did to them. I brutalized them, militarized them. They're only doing what I taught them to do. Vamos a predicar. Chun, chun, chun, chun, chun, chun, chun. ¡De Bendecido. Bendecido estás. Me encanta. Vamos a, ir a, seguir bendiciendo a la gente. Bendiciones en muchas Rompe las cadenas. Rompe las cadenas. Yo te bendigo. Venga. Sigamos pero cariño. tiene que haber aquí han hecho un buen DLC. Por una historia bastante interesante, o por lo menos por lo recompense I offer, the more I fix what I have broken, the stronger I can become. Intentando <laughs> de sus pecados. porque al final tenía razón. Pero bueno. What is this, Lord? Shelter from the storm. Protection confíes en ella. Who is that? Someone who eh, came eh, to eh, judge you. Once an enemy. Soon to be an ally. But not here. Not yet. No, como que aquí todavía no. A ver, venga, a ver qué hay por aquí, venga. Ay, esa Venga, vamos. a seguir con la pistola. Yo creo, creo que teníamos dinero, ¿no? Porque ya os digo yo que en el Far Cry 6 se mucho más que el Far Cry 5. Que ya de por sí te pegas un buen ¡Disgusting! Pero... y después está... La otra que de Armería. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. My My sermon. I poisoned so many with these teachings. The only way to make it right is to kill what I created. To put down all those who spread my lies. Perfecto, Llevaré unas una escopeta. Me encanta. A tool to cleanse this place. Ahí tengo las coquetas. Ole, ole. Ole, voy a <laughs> Bueno, lo primero que voy a hacer es probar. Lo primero que voy a hacer es probar. A ver, a Sí, por favor, patina más, eh. Anda, anda que lo patina, eh o se resbala, o cómo, le, cómo le diría usted, tirarse ahí. y me llevo también tu alma. Tu alma redencible. No, no da igual. Pero no la he llevado. La he devorado. He tu alma. Y ahora voy a ir por aquí. Porque, porque sí. Hay vacas. Hay animales volando y eso es una cosa que digna de ver. <laughs> Yo creo que vamos a ir a verlo, O sea, mira, mira, es un reno, mira, la pobre reno, la, la rata. Esto que pasa es que hay una... Se están confundiendo los videojuegos. que tal y no sé si está ahí apareciendo. son niños... Ah, no, que son niños ratas jugando online. Vale, vale, vale, no pasa nada. O sea, se nota, se nota. Tenemos que ir acostumbrando. jugando los multiplayer y veamos, County pequeñas ratillas moverse. Faith helped me take this place. I thought we were killing a few to save many. If you had let their sin fester here, but I didn't save anyone. I'd rather kill you. Stop! Call off your judges! just hate. al cuerpo de Lo podré liberar. What is that? It is your influence. God It's all the lies I told them. I feel my brother John, shackled by sin. could not control yourself. My faith. Not my faith. Faith. You want to take back what you did? <laughs> you can't. It's too late. All you can do now is suffer. This isn't you, Faith. Stop this at once now. Not yet. I will survive this. I will not give in. Grant me strength. but I just wanted to see you suffer. You aren't my faith! You're right. I'm not. faith angry. me like this. Please, let Ha puesto una cara un poquito de idiota a la face de antes, pero bueno, yo te libero, venga. está. La visión de y está hablando de mal de mí o qué? Eh, puta, le está hablando y te pones a rajar de mí. Y ahora que a mi enemigo. Perra. Que tío. Qué no se Era, era, era mi hermanita, pero. Era ah. así A ver. importante. Facing my family, striking them down. I see it now. This is my punishment. This is how I cleanse my sin, how I restore this place. Hemos revivido de Dios. Ese es el significado. Forgive me, my children. O justicia de Dios en hebreo. echarle vistazo bro. Esto voy a ir cogiendo, ahora que estamos de tranqui, voy cogiendo cajitas y voy cogiendo... Ya, pues, ya paso, pues mira, os voy enseñando un poco, ¿no? ¿Esto cómo, cómo es? Bueno, por lo menos, no, por lo menos no me he muerto. No me he muerto estoy en un sitio bugueado o algo así. No, bueno, no. Esto es como, como un entorno, eh, ¿cómo, cómo decirlo? pero... como, una realidad paralela donde, donde no Donde la realidad física y lo demás son diferentes. O se pueden pues ahí tengo este, las piedras pueden estar colocadas de esta Claro, que uno está mirando esa cruz, pero no, uno puede ir a verla. A ver qué hay. Dicen, donde hay una cruz hay una iglesia, donde hay una iglesia a la casa de Dios, ¿no? Vamos a ver al padre, al padre de Johan. Parece que nos hemos cansado hacer un montón de gente armada. ¿Por qué te está armada? ¿No te supones que es un sitio de oración? Let me fix this. again. despensa tóxica, Este color verde tan bonito que caracteriza tanto a, este Y bueno, sigamos viendo, mira, esto es el mapa que tenemos ya desbloqueado, ya lo que nos queda. Y como unos vestidos o algo así. Este es el último, son los pecados, la codicia, eh, la ira de, de Joseph. Esa será la última. Bueno, pues ya veremos. Mientras tanto, vamos a seguir a ver si vemos esa arma. Vamos a probarla. Tengo ganas de probarla. A ver, ese, aquí, ahí subimos o no creo que sí, creo que por ahí subimos. Pero bueno, de todas maneras... Quiero saber si puedo mover realmente libremente estoy viendo que hay diferentes puntos, bueno, vamos a bajar en plan... hasta arriba, Bueno, a ver, a ver qué nos encontramos por aquí, porque esto es diferente, Vale, tiene elementos de... spoke from God as they were carried along by the This is what lives inside of me. All souls of ravenous peace. That's why you need me, Joseph. To guide me. No! Thank you. gustado mucho. Hay que reconocer que luce espectacular, como siempre. es el juego, que luce espectacular. Y... Y también la historia me he dado cuenta de que no es tan mala, es muy, muy interesante, ¿no? Es, después de lo que pasó, que le pasó a John Cena? que yo no quiero spoilear nada en este vídeo, más o menos sé qué es lo que pudo haber pasado, pero bueno, eso ya os lo contaría en otro programa, ¿vale? Mientras tanto os dejo con este pasillo tan bonito que me recuerda a 007, pero mucho mejor, este es el remake de 007, <laughs> cuando pasa por la tubería de ventilación. Bien amigos, eh, Así que ahora, a partir ahora, ahora sí, me voy a, dejar y espero que lo paséis muy bien con los videojuegos. Un fuerte abrazo. Suscribiros si os ha gustado el canal, al vídeo. Darle like si os ha gustado, por supuesto. En fin, lo que viene siendo el protocolo. Hasta la próxima, amigos. ya no sé ni qué hacer. <laughs> Venga.